tukyali kono emidias uganda ah, mbalamusizaako mwenna abatulabira e norway abatulabira e germany abatulabira e bungereza abali ah, ah, omukyala bamuyita kate kate oliawo obungereza e naawe nkwagala nnyo nti weebala emirimu egyettendo gyokola nti eh, kirungi nnyo nti ebintu byonna byonna byewansindikidde okuva ebungereza baŋŋambye nti mu nnaku ssatu Ah, bigenda kuba bituuka era nange nja kutoolako kwaka akatono nkaleetekeno eruweero naye yeriireko <laughs> kubanga ebintu ebirinye enyonyi teriyo omuntu atabyagala mu nsi muno mm-hmm. eh, noba gwe nga abaaki naye kintu nga kivudde bweru wa ggwanga olaba tuyayanira fene abeera avudde e nakasongola tuyayanira amatugunda agaba gavudde ah, esaidi zeeyo ah, mu uganda uh, mu bifo e, ebyenjawulo naye ngaoli agambye a ah, ah, akantu kano akantukako ambagamba ekintu kimu anti nyambaziddwa aba kesolobotik kesolobotik bagamba ekintu kimu ah, gwe woba gweoba olina esaati yo woba olina ekintu kyona kyona kyona kyoyagala bakubrandingire agenda maaso n'okuba noonyako ku noti musanvu noti emu mwenda mwenda mukaaga binamunansonyiwa eryeddoboozi eryo kubanga eddoboozi ndi mukosefu kosefu muko eh, kubanga nange munaye nange ndi muntu nange ndwala <laughs> era mwenda mwenna abadde bamisinga ah, honarable jakana sulaimani nadduli ah, mutabani w'olutabaalo eh, ate ah, tuzze okuba nti no tumulungula ensonga asemasonga eh, tetujja kgenda muziri ziri ziri ziri ziri ezedda okuba nti lubadde tumaze ebbanga nga tetukolaki nga tetulabagana mbagamba ekintu kimu abazuula amazima express youtube channel ah, saako naba mm, ah, channel 56 eya honarebo ah, jakana suleimani naduli naye mugigendeko kubanga yoya byabuwangwa mwabagala ebyobuwangwa simanyi abakonjo batambulanga batya simanyi abasebeyi bebaani simanyi abavaawa eh, hmm. chane eyo nayo gyeri honarebo nkwanirizaako konoa medias uganda wadde tubadde tuludde ebbanga nga tuwulaganye hmm. naye era omuntu nga wuwo era asigala nga wuwo kyovaolaba mu kyaki webaba bakuba ebirayiro bagamba mu bwavu nemu bugagga tulibeera ffembi buuza kuba kulakolona medias uganda ate tutandikira kunale bana online medias uganda nate nsanyusa okuddamu okuba ntitugenda okukoleseganya obwanga hmm. ku nsonga ezitali zimu nga bwe zitambula mu ggwanga lyaffe uganda naye okusookera ddala nja kusooka okwebaza abatuuliriza mm. era bategeera ebigambo bye mbategeeza atali nzekka nga tuyise ku online medias uganda wabula n'okutunuulira ebyo bye tukkaanyaako mm. mu kujja kwabyo tekujjanga mu ku bigambo nti byebisembayo wabula okuwa ebirowoozo byo nga nange bwempa ebirowoozo ebyange nabwe kityo nja kwebaza ate n'okugezaako okutongoleza ddala enkola eya federal system nga tuyise mu kigambo kya unity in diversity amawanga mangi okubeera mu buyungu erimu naye nga buli ggwanga lirina okwefuga kwalyo nga bwe twali emabega musese 13 ezo bwe buwangwa 111 obwogerwako entakera obutudde era obutebekedde mu ggwanga uganda mbategeeza ebigambo bino nti sigenda kujjulukuka mu ntegere yange ate mm. kubeera kyennyume mm. era nensaba katonda entakera nti ankuumire mu layini mwentambulira mm. nabwe kityo mbeekisa nammwe okuba ekigenzigenzi oba ebigenzigenzi bayibu kye yabuuza nti mulikomya ddi okubeera aga naaga leero bakulaba ngaoliwa katonda mm. ate akawungeezi <laughs> niwevumbika amasabo mm. kale mukyo nga bweyatutegeeza nti ebimukola wansi w'obuzizo oba ebiteekewo wansi w'ebitanda mm. biryolesebwa ku busolya bwanju mu kusembayo kwammwe mbategeeza ebigambo bino nti nja kusigala nga yenza omu atagenda kukyuka yadde okubaako akawunjukira principles kwentambulira nkugamba ntya nti enkola ey'ebibiina terina makulu gye tuli mm. wabula bwe tuddayo mu kwetegera kwaffe n'ekigambo demokurasi mm. kijja kunnyonnyola demokurasi yo ng'ava mu buwangwa bwaffe being a republican nkutegeeza lunye mm. nti ekyo kyaddira ffe states ekkumi nesatu nti kugaba obuyinza bwaffe erissa kinnoomu n'abantu bakolanabo mu irak esatu executive judiciary ne parliament mm. gye mitwalo asatu musanvu eggwanga uganda e, abakozi baalyo abo batwala entegeera mu ggwanga uganda yonna n'okulya ebyaffe Hmm. butya gwe nga omunyolo butya gwe nga omutoolo hmm. hmm. butya nga gwe omuganda bwe bukeera enkya nga walina supremasy ku bibyo ne bagamba nti bannauganda naye nga tubuuza ekigambo uganda kyeki twakkanyizaawo okuba nti buli kimu ekyaffe kigwa mu buwangwa bwaffe kyatwalibwa entegereyo gye njagala okubategeeza nti siri pro multipartism obulate ndi pro monakizimu mm. ndi musajja ukiriza mu nkola yennono oba ey'obwakabaka egyotuwa ekigambo federal system buli ggwanga lyefuge waliyo abantegezaako awo mm. mu mm. kuwanvamu katono ne bantegeeza nti ah, jakana nnaddulya ebigambo byogera naye mm. federo gweyogerako tasobola kukola mu ggwanga uganda nkutegeeza butegeeza nti gwakyali omuto mu ndowooza buka era enkyanga museveni amaze okufa what will spell the new government cannot be told today era nga naye bwatamanya nti abaffe ndibeera pulezidenti yajja hmm. agezaako mu layini zezimu banne beyajja nabo tebagala kubeera ekibalemeseza kiki nabo tebayinza kukinyonyola nja kubagaliza emembe gya katonda emirungi hmm. lubeerera hmm. nga tuyise ku online medias uganda n'okubategeeza nti nja kusigala ndi munywevu with the principles ezispelling ekigambo unity in diversity katonda bankuumire bwatyo abadde honarebo jakana sulaimani naduli ah, nga babuuzaako ah, ku honary medias uganda ah, kati katutandikirawo eh, nokiggula luggi <laughs> kubanga mm. omukulu yakomyewo the return of fred kajubirumbuye kemico mm. ali mm. yakomyewo era munaku nga bbiri emabega mm. honarebo omusajja bamwaniriza mm. nange naliko kubalaba mm. naye nagenda okulaba nga banteerawo you are watching with jose camilion you are watching with bobwine you're watching with who? Abantu abanene mm. <laughs> mu government you are watching with the teacher and family you are watching with who? Mm. Nga nengamba mukuru nga bamulindiridde nnyo. Mm. Okulaba ku views uh, uh, ku live ye mm. yayinako abantu emitwalo nga ebiri n'ekitundu ku live ku live ye mm. abaali balindiridde teacher mpulire ng'abantu baagula dda ebitabo ne kalamu mm. basobole okuba nti batula bulungi nnyo okubanga omusomesa waabwe yakomawo tutandikirako nalebo njagala okutegeeza bana online medias uganda mm. nti ekigambo oba erinnya bweyogera ku fred kajubirumbuye mm. kitwalire mu ssaako gyenyinza okunyonyola olwaleero gwe yina omukkiriza ogitegeerebwa oti nti musa bwe yali ngaakyali omuweereza wa katonda nga nabbi wa katonda yayogera n'akakasa alooni n'amugamba nti alooni okusaba kwange kwatuukirizibwa hmm. era katonda n'akussaako obubaka nti gwe agenda okumubigira ebyange hmm. alooni naga nti ddala musa nkutegedde era nkuwulidde n'amugamba nti ebigambo bino bituusanga nze oluvannyuma lwange nti wagenda kujja nabbi aweebyamagero naye ensi emulindirire hmm. nambuuza nti ekigambo ekyo nga bwokyogedde ngaoli nabbi nkikakasiza musa hmm. oba moses kaakati tuddayo ku lujegere lwa kristo mu kujja hmm. yokaana yalinga muweereza era nga mubatiza mulungi jyannyonnyolanga okujja kw'omuntu oyo aloni gwe baamutegeeza n'abagamba nti mazima ddala wagenda kujja oyo agenda okuba nga kyenyume kuffe n'entegera yaffe kyeyali ategeeza kyali ki mm. nti ebikolwa bye tebigenda kubanga byali birabiseko mu mwana w'omuntu onfuna bulungi naye ekyasinga okwewunyisa kristo mm. bw'atandika okuzuukiza kw'abafu okutambuza abalema okuwonya endwadde z'enkuna ez'emyoyo mm. ate ye kennyini eyali amulanga yeyatuma abaweereza nti mugende mubuuze yeyo gwe tubadde tulindirira yeye oba siye yoli musa gwe yali ayogerako onfuna bulungi namuga nti genda otegeeze yokaana mm. nti abazibe bamaaso balaba mm. abalwadde benkuku n'abalina endwadde ez'omubirina ez'omwoyo ziwonyezebwa abafu bazuukizibwa mm. naye ate ye kiyasinga okumutegeeza byo ebigambo <laughs> enjagala okubategeeza yaga nti omutomu batombwa kabaka bwa katonda asinga yokaana gwabaddenga nanga ne mubigambo byobadde osoma mm. bwebimaze okutuukira ate gwabuuza nze nti yenze mm. kyali kyenyume kale fred mbuya okujja mm. tubadde tumumanyi era nga twamutegeera olwaliro okuddaakwe kufaananye n'oli kubanga kubadde kulangiddwa ebbanga nti fred lumbuye n'ekigula lujja agenda kukomawo kyenjagala otegeeza bana online medias ne bannauganda bannange nti erinnya eddungi likira ebbi naye bannaffe mwe tuli mu sisitimu yaffe hmm. ate fredrom bwe yakyayibwa naye ekyo kyonna kyali okuba nti laivu ye ekutta emitwalo emeka ekyo kimukakaseeko ku lw'ebikolwa bye hmm. n'abantu entegera gye baamutegeera nga bwe twategeera kristo ne mukusemba yali abuuza n'agamba nti nga sinazuukiza sinaba kugezesa mibaati hmm. n'okugezaako okwongera ku byennyanja n'eŋŋaano yaffe nga baali nga batono Mm. naye ate oluvannyuma lwekyo mm. lwaki muzze bangi nekimuwa enkyukwe n'abuuza nti abaayi munjagala mm. ku lw'ebyo ebinfaamu oba munjagala ku lw'okuba bwe mujja gye ndi mulya ne mukkuta the big question was mbuuza kummwe abaliyo ku fredirombuye mubadde mumwagalya mu kapasite ki olwaliro kimaze okulagibwa abaamukwata balina okuba nti bamaze okufuna big bulo kanti ha Mm. twakuba nebbali omusajja akomyewo nti eh, mm. ekigula lijja ekyo kitandikirawa mu nju yange namukyala kitandikirawa kale mu byo mm. just a fun of discussion naye nga nja kuyozayoza muto wange mukulu wange fred lumbuye okumutegeeza nti ebbanga lyonna siri kwabulira wabula embeera y'ebyobufuzi n'ensi bwetambula yegenda otutufuula okuba nitugenda kwabulira buli omu kyekiriwa kwekeera encyanga ekyennyume kyokoze gwe kye babadde bakusuubiramu ate okoze kyennyume ne bukenkya nebaga nti fred lumbuye hmm. ate olwaleero wa museveni nnyo nti ebigambo byabadde ayogera obadde obiraba nti era mubiwulira nti hmm. ah, ah, ate mulala ngaakyuse ngaakyuse ekyo kijja kuba kindeeta okutabuka okeera enkya nga te fred rumbi gwe nvulira hmm. nga yavuddemu okutegeeza kabaka nti ebibwakabaka ebyo si bituufu ku mberi gyadayagalamu kabaka we kale mu byo ebyo bigenda otwawula hmm. naye muntu mulamu ekisinlumbuye onaleba abantu bandibuzza lwaki gweoyagala nnyo fred kajubirumbuye nti kubanga hmm. ah, weyali ayogerako ku live ye ye yebaza bannayuganda bonna entayare mm. teyamenya mm. era nagamba nokugamba abo abamwogerako ebibi mukama akoleki abasonyi gwe lwaki oli muntu omu ku abo abamwagala ennyo specifically principles zengoberera muwaali njagala obwakabaka n'okukiza mukola ya federal system mm. is one of it ekyokubiri ku kyo fred talina mawanga muye sirina mawanga hmm. kyentegeeza nti obusosoze mu mawanga namba s fred talina busosoze mu madiini ndi musiraamu hmm. oba ye muprotestantifred kaakati hmm. golowooza abantu baneene okuba nti no ah, n'abali mu gavumenti babaddeko ku live babadde balina kyebasuubira kyonna kyonna yali yakugamba mu nnyukuta ya bayibuli mm. nti nabikisa bakabona n'abawandiisi nimbyatuliramu abaana abato kristo yajja muto mm. myaka asatu obuyeweza bwe namalako emyaka emeka naye okuva mu buto bwe mm. yajja akola ebyamagero tewaliwo basomi baliwo hmm. abawandiisi tebaaliyo bwetwabadde tugaa nti abasomi n'abawandiisi balina information emala katonda okutandikira kwabo ne bategeeza ensi hmm. yaleeta mubazi biba fred lumbuye kaakati kapasita fred lumbuye waali mu sifeya zonna gwe w'omulabira hmm. kyekyo kiyaga nti nabikisa bakabona n'abawandiisi nembyatulemu abyana bato kyalina ku bayivu abatulina baprofessors ani abyogera sibalabayo batekeddwa omuwuliriza hmm. bwe batateekawo olujeregero lwe bategeeza kristo ya ti gweo omwana wa josefu hmm. omubazi nga naye tubali tukulaba wali oli mubazi hmm. nti katonda yatumye gwe nti eba naye natumiddwa wapaana lika naawe josefu gwe tumanyi nti gwe eh, ah, ah, tujja kukkiriza byoliko byampewo kakati ate abo baalina obulagajjafu n'obutafaayo kwagala kwongera kumanya naye olwaliro buli aliyo mm. mulimu abazize ku flora gundi batandise nange nedda mm. ekyo kimu mm. nkakasa nti his excellent president yoli kaguta museveni eyo live yabaddeko wanje nkikuddiramu his excellence president atali bobi wayini irrespectively ne Museveni ateekwa kuba ku live ye kubanga abadde anoonya Fredi Lombwe omulabo omukulu mm. yoyo kamunyeenya kaakati by principle mm. either you love it or not yabadde ateekwa okumuwuliriza yabadde ateekwa okumuwuliriza oyo mbega mukakuuse is a camouflage a very good one kaakati okubeerawo kwebyo n'ebyatandise abadde alina okubaako is ex the president mm. ku live ya fredi lumbuye yabaddeku era tegamubuuliddwa bubuulirwa okugjako nga waliwo obufu <laughs> obugamba nti yabadde azirise hmm. naye waba yadde mulamu nga mu ggwanga mwali hmm. eyo live kwali yabaddeko nabwaki tekibafumakuma okujja okumulaba fredi lumbuye hmm. is the sara information gyaba nayo ntandika okumwegattako olwebyo byebantegeeza nga atimbye ku peegi ye eya facebook ne youtube nagamba nti yenna amanyi mutabani wa nadduli ne kitaffe nadduli akagambaako kitaffe abamaze okumpangula okuwa kitanga ekitiibwa ntagingira jakana nadduli wonna waali hmm. ebijambiya bijja gyali hmm. naye nti oke bwe gute bwe guli tikale kambirindirire hmm. naye nasaba edduwa yange nga mpise mu bigambo fred mubyo byeyassaawo nenga nti katonda okufa okwange nga kuzze ku lwa nsonga yakwagala kwa bino nsaba nti ekikolwa kyaffe ekyokutuggyawo kabeere akabonero akatwala abagwagwabo kyekitaliiko kkomu nakusaba kyekitaliiko kkomu weekiri ekyo kyetwalina okussaawo amaanyi oyagala kunkulembesa nsiko gyembandaga nga ye nti museveni ofaddi nga ŋŋenze mu nsiko ah. Ah, ah, yamuleeta waali mm. kanti kkubu liiri nga bwalitemedde abalana abali bwagenda odditematema hmm. kyenabaga bwe yagamba nti gwe aloni teweeraliikirira hmm. bwe nabanga ku musa naawe aloni bwe ŋenda okukutambulirako ne museveni katonda bwe yamubadde hmm. mu nsiko gye baali emyaka egi ne balya ku maliba ge batamanyiko nsolo yeeriwa ne bawalampa ensozi ze bataamanyako biki biriyo ne basula n'ebyewalula bye bataateekayo ne basula ku njala bwe yakomawo neyeegaana banne mu neegaana etategeerekeka hmm. n'alaga nti nebiri tebyaliwo naye ajjukire butya katonda bwe yamubeererawo asobole okutuuka waali bajja bavudde mu busa n'essaawa yali entegeera yaabwe si eyo gye tutunuulira nti aa twafuna kugamba omuntu ali exceptiono hmm. era bakyali babi katonda akyakubadde naye olunaku lwagenda okukwabuliranga falaawo tweligenda otutegeera mu nsi ntitobaddeeko munywanyiwo oba ontegedde bulungi kaakati bino ebikolebwa mu kyo hmm. ateekwa kubanga yabadde alina okulumika awulire omwana oyo azze ati atandikira ku kagalo kennatemako ku bishopu eh. nga bwe yakannyonnyola hmm, n'ategeeza nti n'omulambo gwagufukira eh, agenda atandikira awo nedda hmm. asooka namukyala kiki yawulira ku nsonga ezigamba nti muhoozi ajja nti namwewulire saagala second hand information mm. <coughs> live eyatekwa kubanga kwali mm. by expression and psychological understanding wali kale mu kyo fred lumbuye oba omwogerako nabategeeza ebigambo bino mm. nti oba oyogera ku fred lumbuye bali mu biti bisatu fred lumbuye azitowa obwakabaka bwe buganda machaz abaliyo entegera yaabwe yalunguuba kyenja okukutegeeza nga si kirumyemu entegera yaabwe mpunguufu bapungufu era singa baali bategeera kye beetise olwairo supremacy and buganda factor yalibadde ekyapreveiringa naye olwaliro babuulire kutegeeza nsi buganda land board weetuli era eriwo mu mateeka okaina bya kisiru oli akunyonyo ateekeddwa kubaako kigambo limited nti yafuuka ya property ekitegeeza nti erina emigabo ekyeggwanga kibaamu kitya emigabo gy'abannansi in particular baagirangako buganda neyisa mu lukiiko dwaki buganda land board mm. yesalawo nti tuliize eri tugabe liize eno ate obuyinza obwo bwali bwa lukiiko lwa mmengo mwabufuna ddimu ne mubweddiza nga muli kitongole subordinate ku buganda ate mwe musalawo nti liize twagige buganda land board terina yinza kuliize mm. olwaliro ministry y'ebyettaka yesobola okugamba nti twagabe liizi ku ttaka lino ery'eggwanga uganda naye ate ekitongole kya uganda land board tekirina hmm. buyinza bugaba ttaka eh. oba ontegedde gwe kikyuseemu kyekibu n'ekiri emmengo kakati bwe tuwulira ku bintu ngaebyo hmm. <coughs> nolaba nga bitambula ne bitaba akayogerwako oba abyogerera buganda likuba ekufu lyeyakwata kyovula nti terikogonizinga fredi lomboye bamulabanga mulabe so nga ate azitowa obuganda mubavubuka abavuddeyo olwokwagala eggwanga lyabwe ekyo kimu namba t fred mbuye nga omulabako era nga oba omwogerako mm. mutunuulire mu bwagazi bw'eggwanga eriri yunifoomu akkiriza mu nkola nti eggwanga lyange linasooka nalyo buganda n'abasigadde bateeka opuriveiringa munda wadde tayatudde mm. abakutegeeza nti federo systemu yentuufu okubeerawo ontegedde ekyo fred lumbuye mm. azitowa eggwanga lino mm. muhozi kitawanya omwenge n'afuka mu ngoye bw'aba asobola okwegeza mu kwagala okujja nga nambozi bwe yakyogerako ate ggwe n'otumira fred lumbuye ng'avaayo n'ataba wase munaabanga byammwe byokka nga bidda wammwe kubala temubiraba ontegedde fred lumbuye mm. is wasthe nation dwaki bw'abadde alabula bonna baalabula mu ggwanga lino teyatunuulirawo opposition tiyatunulira wa government ya jimu wenalem kubanze yanda bulandi wenalem mm. tiyatunulira dini nti yatunulira nze ndi musira mfredi mbuye mu, mu, mu protestant tiyatunulira wajensibuka mm. bwerenya nyonyola kwecheru mm. sorry one uh, uh, lokechi yafa eh, lokechi naganti olugambo lukususe nibyo mm. mawategera bingi togenda kusukka katwa newe njogera no tekwa kubanga nokkanya wakanywa yalama Ah, yagenda dda eh. bwe yategeeza ku minisita omu gwe ndaba n'olugezigezi olusukkiridde hmm. ate nga jjeno mu magye ne beerabira n'amawanga gye baasibuka abo boolaba bakatumba hmm. akulembesemu this is my friend eggwanga teekwa kuba mu republic republic of uganda hmm. bajjajjaabo baalwanira mu republiki yali republiki ah, kaakati bwe yali akyateeka mwaka kyapizo nga baamulabula baga nti yamulabula eyamugema ku ye yamulabula hmm. n'alozaako muwala we n'alugenda naye akababba bw'ataakasse n'atunulya bintu bisawo namagezi namulabire ku issu za kisaawe ky'entebe hmm. nga bataddeko akatambi kebyayogera nga byakyana kito lwaki mutwalibwa muntwalibwa ekyana ekitono okuba abagwegwenyufu ng'enkeera olunaku lwakukyuka hmm. olitegeeza ki oli muto ku museveni byoyogera byali badde wase nga bigwa mu matu g'abantu abawansi bagenda otutegeera so si kubeerawo kubugiriza nsobi ku lw'okuyimirawo kwewawo oli muto bakyali bato jeno katumba hmm. bato bato kale fredrumbuye buba omwogerako hmm. eggwanga alizitowa hmm. ekyokusatu ebbanga lina kyentegeeza the gladiator ayogerwako nga his excellent president in shadow mm. bobi wine mm. ekibiina kya nuupu mm. ono yakitwalako ebitundu amakumi aga mu kukiyimirizaawo nokiraga ekkubo okubeerawo kwakyo ateeka okubeera president mu kibiina ekyo makyaziteraga byabufuzi mm. era talina position gyakolera kubanga ekyo kiva mukamwaka nga ye muteeka okubanga mubaana monument zemulina okuba muba nuupu mm. n'okuwa kw ebirabo eby'omwaka federumbuye eziwase kale azitoye ebintu bisatu byemigezezaako okumenya byentunuulidde nti mubwenkamunkamu biteka omwogerwako nokukakasa nti erinnya teritiribwa kale bwemba mwogerako nga federumbuye me iam very happy for him to be in the same way gyeyali alimu era gyategeera kale nga bwe bityo bwe bitambudde mu nsonga ezimu oba endala mm. era mumwebaza okuba nti adde mwayimirewo ku magulu gaabiri n'okwongera okwetegereza ennyo ekibiina kya nuupu ekyo mm. ayinza okuba nti ayogera n'ayogera kino okulwa nuupu naye agezeko okwetegereza ebiwandiika byaba batuddeyo bakamenyo eh, mm. nti muddiramu mu bo mulimu aba nrm bayitirivu mu nuupu Mm. aba NRM bayitirivu era kiriba kyannaku nga Fred Lumbuye of a creek and kind mm. mu kusemba yokwe nga bw'atula ebbali n'azinga bw'ati emikono aga nti what I see is right or not mm. nga saabira ba bino saategererawo mu ntandiko kale akantu ako nze nkuteereddeyo nga by the way ng'omwana w'omuntu nti akubagulizaako oyagala wambazze faayo nnyo okutunulira intenti yeyobutegeevu nga ggwe hmm. ngira bwe nakunyonyolako emabegeyo nti bwe tujja ku mikutu gya ggwe kiyamba ggwe before nga hmm. tekinnayamba baki tekyategeeza nti ntegeeza mu kyo kyekiriwa nti ebigambo bweoba onoobyogera bikusitula eddaala okukussa mu butegeevu nga naanaabiwulira bimwongera ku ddaala ekyentegeeza nga bw'obadde otambula mu ntambula eyo gezaako okubeera to critical analytical wakati w'ekibiina kyosapootinga mm. okusobola okukiyamba okuba ku pace ey'obutegevu ku kina okutambulira mm. naye bwekitabo ekyo gezaako nnyo okwegendereza abaliyo obutafundikira mu kuwaaba maziga mm. ku lwa bannaffe oba ku lweeggwanga lyaffe kale mu kyebyo nsobola okwogera ku fred lumbuye as in particular n'okumuyozaayoza okuba nti kigula luggi kyazzeemu lwakuba kyantabula nze ngeja simanyo tekinologi eh, subscribing zino nayiga za youtube zino hmm. facebook buli kadde ndaba page kumpi abiri zonna fred lumbuy eh. noonoonya live nekubula gye bayita live yekigula luggi kale nja kumusaba yonna bwaba awuliriza hmm. enamba yange aginantereengako hmm. kamesagi kweno nti eyo kwendi nange ngezeeko okufaana his excellency president yabaddeyo mu shado ng'alaba aa vakuoyo oli waggeto ono waggwanga njogera ku waggwanga si waggeto byawula ebibiri yes oli waggeto hmm, ono waggwanga hmm. hmm. kale njogera ku his excellency weggwanga ndibeerayo nange mubufu kwe bumu nga manya nti president kwali mm. tulabe alabye eki eh, eh. awulidde ki eh. tugabanire wamu mu matu gaffe nokwaga otunulira nti nsobi ki ebadde etambula mu bibiriwo bwe mba ngitegeddeko mbaako wenja tulira ate naye kusaidi endala katonda bankkusibula hmm. ah, manyi tukoako kuflashback hmm. ebyaliyo emabega minisita omu owa foreign affairs hmm. yagaloeki yali lokeeki minisita lokeeki Mm. ene yagamba nti nno ekyeru eh, eh, eh. ekyeru mm. kagwake kagutonye mm. ndumbuye ku saawa mwenda ezekiro alina <laughs> okutonya wano ku ttaka lya uganda olowooza wona lebota yaswaera yagattako nekiga nti and I, i want to address the nation hey. a lot of people are very happy nendaba embuda neŋaa very happy who were happy hey. who was happy who was happy no. sajja oyo mu butegeevu obw'ekika ekyawaggulu yali badde n'obwa minisita yabusiibula kuba mujega omanyi lwaki ebigambo bino mbisawo nti bayibuli bwebireeta bwe ga nti eyo mujega mba sikuvumye bayibuli hmm. yakuteeka omuteeko gwo wooli naye ebigambo ng'oli muminisita ng'oli mukulu hmm. obaako woopimeroga nti kino kansooke nkideke waliwo olaba n'ekituufu ng'obadde wakukyogerako nga kituufu hmm. nga tewannabaawo kkoze eri reasonable noga nti tusoke tukiyumuze sooka oleka abantu basooke batambule bwebanatuuka ku pointi eri wekigwanidde okufulumiza naye bano tebapimaamu bwazze ngaolubuto lwemusiikuuse lwasesema bwatu asaaga nti ah, mm. bibasiibwa bitya minisita if you a minisita a member of parliament if you are one no yenna gwa mu executive mm. by principle olaba ne bwofuka lc1 ku kyalo oteekwa okukyusa enneeyisaayo ejje mu kitiibwa ky'olimu kuba baba bantu olwoba otandisa okuba ekyokulabirako hmm. naye ate be tulina baduma budumi olwo abasembemu babalemu ki yafulumya ebigambo on spot nga byamangu olyemu agenda okufulumya ebigambo era namubuuza nnyonnyola hmm. abasanyufu abo ababo ne gavumenti leka kugiswaza terinaawo nsonga yonna lwaki ekwata fredi ombuye bw'oba okiyingidde mu kimalizo okukakasibwa nti ono gwali mupango gwa his excellent president ogenda ettaka okukwata fred ombuye okukozesa abamafias kiriba kya nnaku hmm. era nabanyonyola nti nze nasomera ttake lwaki temwampa musango gwa fred rombuye kubanga amateeka agasooka gye nagatwalira gye nagasomera eh, nembagaa nti munzikirize hmm. ŋŋende kubanga olulimi ndumanyi olumanyi bulungi eh. ah. kakati ne batandika okwetoolola oyo naawe kolayo eh. ebibyo abannuppa balina somehow ansers zaabwe hmm. nga zakijaga nga bw'ozitunulako tezikulwana gwoddemu hmm. wabula obbaawo obubi akaseera ke kakabaweeyinga naawe bako kyokola fredom ye waffenna mhm. hmm. <laughs> kale minisita eh. ereru ekyeru oliemu eh. yakulembezesa buto bwa birowoozo tebwalimu bukulembeze bw'amagezi kyensaba buli makulembeze bonna nga bwetubaga nti amagezi mutalo gasinga ebyokulwanyisa nebyo ebibagalibwako byaffe hmm. mukozese nnyo olunyiriri obwo mu buweereza bwo mmwe nga muli bakulu si maanyi na authority eri mu kifo mwotudde mu magezi ge gakulemberamu ebyo byetugenda okweŋŋanga hmm. waswalira bwereere waswala nekisukka niwe kyali komye era mu butegevu bw'omu nga tubadde mu nsi ezikula nga buganda bwe yali enkadde hmm. ekyokulabirako kya abu mayanja kyenabawa hmm. bwe yakeera enkeera nga bamutegeezezzaako ng'omukulu minisita omu amunenyeza naga nti mutabani hmm. ekkubo ly'okutta ekyamu wali badde okwata ekkubo lino naga nti okumpisamu kw'amaaso sikulaba nk'okwenkana ekikolwa ekyo kuba nti emyaka ogyensinga kitegeeza kumpita mutabani wo n'azira ekitiibwa kyokuba minisita mu bwakabaka bwe buganda ekitalagibwa hmm. mu ntandikwa yali agoba kyokuzira kino naye omuwandiisi omu wamawulire bamubuuza eyali john white hmm. nti agafa mu wiiki n'awandika mawulire ago n'agamba nti kyannaku nti waliwo apologe hmm. kugamba waliwo resignation erindiriddwa okwejjusa hmm. kyeyali ategeeza ng'ategeeza abu mayanja okumugaa nti ekikolwa kyeyakoze hmm. kimuyiyeeyo nnyo okuzira kubanga by then buganda bwe yali ezitowa hmm. nga si kyekyangu kyokka enkya noga nti bakuwadde obwa minisita n'obuzira by then naga nti waliwo kugamba resignation erindiriddwa okwejjusa ku muntu omu gye yakoze naye bwamubuuza naga nti ewekitiibwa abu mayanja yakulembeseza kusoma kwena kitiibwa kye teyataddewo magezi kubanga oli yabadde mukama we atena okumulabula nti ekubuli okutta ekyamu yasooka ekyo naye ngaekyayomagawa abu mayanja kyali ki hmm. yali azudde nti abazungu bagenda baga batutegeeza wetugenda okusikira wali hmm. kyoba nti 958 yawandika crossing the ribcon ng'ayita abayivu bonna badde ku saidi eri ekuba obwakabaka enjuba emu tetugikooye naye nga kyentukako kyeki beba oli emu hmm. be baali badde bakoze resignation ez'ekika bwe zityo mu buswavu n'ateekawo eyo naye ah, lwayi okusinza ku bye twayogera n'okuswaba hmm. nzikiriza mu butegevu kanzize obwaminisita buno ensi esobole okutambula okuba nayogera ebitajjansa kyembaga nti pimamu mubigambo byammwe mugenda okufulumya biki hmm. ebigwanidde okuteeka mu bantu naye gavumenti ya his excellent president himself bwaba tapimamu byayogera hmm. ngaomusanga ye purezidenti ng'awemula n'omusanga ye purezidenti nga tawa kitiibwa banne balala nolaba nga his excellent mm. president mm. abamuyamba mm. basimulizaako ebiki ebisuutu oyawukanya otya ne malakayi katonda bankuumire bwati abaddeko nalebo jakana sulaiman naduli ah, nga tukubaganya ah, ku nsonga eziba zigiddewo wano mu ggwanga nabagambye eddoboozi ah, lyomunansonyiwa kubanga ndi mukosefukosefu muko andowooza muweereze obutunda <laughs> muweereze obutunda eh, obujjanjabi kugamba mbeere ngaekintu nkikola ki ngaekintu nekimaliriza ate tuddingane omulundi ogunaddako anabagambye nti nonyambaziddwa aba kaisolobotik kaisolobotik ndowooza namwe mulaba ebintu byebakola ah, honarable siima ah, weekend enaddako hmm. obanga omulundi ogunaddako nga nze hmm. ngenda genda n'ebipimo byo leero mhm. naawe njagala onekanekagane nga nange bwendi oyambazibweko abakeiso robotiki tusooke nakukyusa kigambo statement yekigambo siima eh. okwokuba kwa sebuufu bwange okwokka okwakabaka wabula eh. fe tuba nakukkiriza eh. kale mukama wange kkiriza ah, nzikiriza otali mbojja hmm. onakambala njakunekanekanga bwonekanekanye gwe tulaba nti onyumye honorable jakana suleiman naduli mm. Ah, ndoza mukyala nalanga rebeka uh, ah, uh, ah, ndoza owulidde era leero ngena kujja nebipimo bya honorable jakana suleiman naduli nze mbimanyi e, mulaba, mulaba gundi jagwamu ja omukyalo oyo mumunonyeko ku noti musanvu noti emu mwenda mwenda mukaaga bina ali awo asangibwa nansana kazinga ajja kuba abakolera buli kimu uh, ate mwemwe abakyala waliwo abakyala ennaku zino mwagala nnyo uh, bebishawa biki biki ebyo eh, omukyalo oyo mumunoonyeeko ekintu abeere ngaakolaki ngaakimaliriza tuddingane omulundi ogunaba guddako mubeere bulungi ate mwekumire konani medias uganda musubscribing kubanga njagala omwaka ogujja eh, nange bampeko ku ngula eya youtube eyokuweza emitwalo kumi egyabagoberezi mubeere bulungi eraba